Hola, què tal? Soc l'Àngel Amazares, soc actor i entrenador dins de l'àrea de la comunicació en general i eh, normalment treballo a través de recursos teatrals aplicats a la, a la docència, amb professors universitaris o professors de secundària, per exemple. Eh, en què treballo normalment? El meu objectiu és intentar seduir el, el públic a través de la parla treballant amb tres conceptes fonamentals. El primer seria la, la presència escènica. Què és la presència escènica? És la relació del meu cos lligat als objectes que m'envolten amb el públic i amb l'espai. Per exemple, hi ha gent que acostuma a parlar en una rajola. Eh? Hi ha professors que, per culpa de la por escènica, s'amaguen darrere de la taula o darrere d'una pissarra, també, o parlen amagats amb una cadira. Aleshores treballem molt la llibertat del cos per intentar bellugar-se en l'espai i d'aquesta manera transmetre millor al, al nostre públic objectiu allò, el missatge que volem transmetre adequadament. El segon element superimportant que treballem és la veu. Com ha de ser aquesta veu? En una sala ha de ser una veu projectada versus una veu cridada. Eh, què és una veu cridada? Si jo em faig mal parlant, per exemple, si jo parlo d'aquesta manera, estic fent una veu apretada cridada. Si jo intento no apretar la musculatura del meu coll, per exemple, intentaré fer una veu projectada tirant l'aire cap a un punt que anomeno el punt de màxima concentració sonora, que normalment es troba en les palatals, les dents aquestes, i el vel del paladar eh, dur a l'inici. Un exemple clar per treballar si voleu saber si esteu projectant o no és fent el so miam, si jo faig miam, miam... Quan jo noti el màxim de pessigolles als llavis, faré la A. I sonaria així aquesta A projectada. Miam, ma... Si jo no faig bé el miam, em menjo aquest miam, no sortirà una veu projectada, sortirà una veu cap endins. Sortiria una cosa més o menys així. Miam, Ma... Eh, hola, què tal? Soc l'Àngel. Això sí, una veu cap endins. El que m'interessa també és fer una veu projectada. Això normalment si em trobo en una classe amb 100 o 130 persones o molt gran, interessa doncs, fer una veu projectada que no es cansi i no s'esgoti. I per últim treballem la perspectiva de la paraula, des de on fiquem la paraula, en quin tipus de guió fico la paraula, i donant color a aquestes paraules, buscant un concepte molt clar que és el concepte de la paraula terminal. És a dir, primer tinc l'emoció, després li fico el gest i després li fico la paraula. Un exemple, si jo dic eh, uns quants versos del Miquel Martí i Pol, per exemple, de l'estimada Marta, des d'aleshores mortes, talaiot, m'omplo la pell de dibuixos subsents per exemple, ho he dit com he pogut i com he volgut ara, però si jo ara agafo i dic quines paraules són importants en aquests eh, versos per mi i li poso un color determinat, pot ser el groc, el vermell, hi ha aquests llapisos eh, fluorescents, i després intento dir-lo, però abans de dir-los i penso en el color, podria sortir una cosa més o menys així. Des de les hores mortes de la llot, m'omplo la pell de dibuixos obscents, i tu hi ets, Marta, en tots. Doncs res més. Moltes gràcies i espero que us apunteu al proper taller que hi faci. Moltes gràcies.